Willkommen bei der Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir sind angekommen. Eine Menge Leute hat sich hier schon versammelt und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Hallo, ich bin äh, Herr Newstime und bin heute auf dem Kanal von der Marmeladenoma. Wir befinden uns auf der Demonstration ähm, rettet das Internet. Es geht hier um Artikel 13 und um ein freies Internet. Und Yannick ist hier, die Marmeladenoma ist hier und ganz toll, ähm, dass die liebe Marmeladenoma einfach dabei ist irgendwie und dass sie sich auch so sehr für, dieses, für das Internet einsetzt und auch dazu aufgerufen hat, dass sich eben auch unsere YouTube-Kollegen hierfür engagieren. Also ganz großartig, wirklich großartig. Natürlich geht auch viel Dank raus an äh, YouTuber wie die Marmeladenoma, der Depp von Beefmeat, genau. äh, dann haben wir noch ein Boot. Wir haben äh, äh, Herrn Newstime, <laughs> ja. der die Werbung gemacht hat. Und ich bin super geil, dass so viele Leute dahinter stehen. Sind Sie bereit? ich glaube, wir sind beide bereit, Leute. Das wird mega, mega cool und ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles hier noch so abläuft. Ein paar grauhaarige Menschen habe ich schon gesehen, aber nicht viele. <laughs> ich denke, unabhängig vom Alter, dass man sich für gewisse Dinge einfach einsetzt. Ich sag gleich vorweg. Ja, hast du? Bitte Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe gerade gefragt, wer ist denn die Marmeladenoma? Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Sie sind heute der Star hier, habe ich gehört. <laughs> Weil ich so alt bin. Ja. Follower haben sie mittlerweile? Von allen, aber wir sind halt gegen Ist es eine Million? 190.000. 190.000, ja, das ist natürlich auch schon eine Zahl. So verschiedene Also, ihr kennt doch die Zahlen, die dahinter stehen. Ich fahre gleich vorweg, aber sie werden dann immer Windschatten mich verfolgen. Ne? Ich muss ja noch ein Autogramm von Ihnen haben, habe ich gehört. Darf ich das bei Ebay versteigern dann? Oder muss ich das dann... <laughs> <laughs> Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Freiheit braucht. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Freiheit braucht. Diese Internetkultur ist was wirklich, wirklich Schönes. Wir alle lieben das Internet. Wir alle lieben Katzenvideos, Memes. Wir lieben, wir lieben unsere YouTuber. Wir lieben, wir lieben Märchen erzählende Omis, welche echt guten Content machen. Und ja, damit ist ja quasi schon Überleitung. Die äh, gute Helga, die Marmeladenoma, die möchte gerade ein paar Worte loswerden. Und dazu haben wir das. Also ich sage euch nur eins, lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Euch gehört die Zukunft. Okay, nochmal, für alle, die es nicht verstanden haben. Die Marmeladenoma hat gesagt, lasst euch nicht eure Freiheit nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, jetzt haben es alle gehört. Aber du hast, wir haben so eine zarte Stimme. Ja, aber sie sind hier, sie haben heute gezeigt, ich bin da, ich stehe auf. Herr Newstime ist heute hier. Macht mal Lärm. Blali ist heute hier hingekommen. Mach mal Lärm! Wir haben Toni Pirosa da, Nia, Luna Darko, so viele Menschen, die auch vom Internet, mit dem Internet aufgewachsen sind, sage ich mal, sind heute hier. Entschuldigung, wenn ich es sage, aber wir lassen uns auch nicht verarschen. Wir zeigen, dass wir da sind. Bald ist Europawahl. Am 23.03. finden europaweit Demos statt. Und ich werde dann auch nach Berlin fahren und werde dort sein. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Wichtig ist nur, bleibt immer friedlich. Und wenn Menschen außen herum sich wundern, was wir hier machen, klärt sie auf. Redet mit, redet mit euren Eltern darüber, mit euren Großeltern, mit euren Geschwistern. Redet mit denen darüber, aktiviert sie und lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Nein, also das hat sich jetzt alles ganz spontan entwickelt. Diese Demo ist jetzt vor zwei Tagen geplant worden. Und dass das alles jetzt diese enorme Größe, wir haben hier Tausende von Menschen, 2000 Menschen haben wir jetzt hier, die für ein freies Internet kämpfen, die dafür, die dafür kämpfen, dass keine Zensur mehr stattfindet und die, Demokra die Demokratie verlangt ein, ein freies Internet. Und für dieses freie Internet werden wir auch kämpfen. Artikel, die Folge von Artikel 13 ist ein Uploadfilter, das ist jedem klar. Nur anscheinend den Abgeordneten nicht, die für oh, dieses famose Gesetz gestimmt haben. Und ich hoffe, dass nach dem heutigen Tag und auch nach dem 23.03. das sämtlichen Abgeordneten klar wird. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich finde es geil, dass so viele erschienen sind. Ich kann nur großes Danke sagen, dass ihr das alle unterstützt. Lasst uns zusammen kämpfen für das Richtige. Lasst uns das Internet so beibehalten, wie wir es kennen. Danke. Dankeschön. Ihr habt so schön mitgemacht. Ihr habt so schöne Parolen geschrieben. Ich Danke, super geil. Ich danke Maxi. Super geil, dass ihr äh, das so kommentiert und moderiert hat hier. Super geil von dir. Ich danke den ganzen anderen äh. YouTubern nochmal, dass die äh, also sehr viel, ja, die liebe Marmeladenoma, die hat auch sehr viel ins Rollen gebracht. Die hat die ganzen YouTuber und äh, Influencer ins Boot gemacht hat und gesagt, heute, da ist was, macht darauf aufmerksam. Der Janik war es, genau, der Janik war es. Nochmal Applaus für Janik, der auch sehr gute Arbeit gemacht hat. Spitzenkerle, Junge. Hat auch sehr viel gemacht die letzten Tage, sehr viel auf Twitter umgehangen und äh, diese Sache promotet. Ja, der Newstime, genau, der hat auch sehr viel gemacht, Hab ich, äh, ich habe gestern Abend noch mit ihm geredet. Äh, Thomas hat sehr viel gemacht, hat auch ein bisschen gepostet, finde ich super gut. Es gibt einige Leute, Vic, Vic hat auch was gemacht und äh, all die ganzen anderen. Vielen Dank, vielen lieben Dank und ja. mega nice. Ja, Mach ein paar mehr. Hier hin, alle die für die Marmeladenoma da sind, gehen bitte hier hin. Deine und deine Aufgabe ist es jetzt, auf sie aufzupassen und die äh, YouTuber, die von hier sind, ein bisschen zu steuern. Jeder, der fertig ist, ist auf der Seite wieder raus. Dankeschön. Sie wollten eigentlich auch sagen, dass Sie sehr jüngst sind. Du machst das vielleicht selber. Nee. Selbst was machst du da? Und einmal draufkleben. Perfekt. Und jetzt einmal abziehen, bitte. Äh, Marmeladenoma, wir haben gerade schon mit deinem Enkel eine Aufnahme gemacht für das Video. Wir würden gerne diese Szene mit dem Tape auf dem Mund, wo Artikel 13 drauf ist. Oh, da können Sie sich sogar die Farbe aussuchen. Wir haben rot, grün, schwarz. Kein lila. Kein lila leider. Nee, tut mir leid aber die Haare vom Veranstalter waren ja lila. Und äh, dann hier einmal mit Hashtag anfangen. Mir ungewohnt. Kein Problem. Müssten sich jetzt einmal auf den... Da bin ich sogar. Wow. Perfekt. Und jetzt einmal abziehen, bitte. Perfekt, super. super. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, also das ist wirklich toll, dass die liebe Marmeladenoma heute bei der ersten Demonstration gegen Artikel 13 für die Freiheit des Internets dabei war und auch eingestanden ist und auch uns bis von Anfang, du warst eine der ersten YouTuber, die hier waren. Wir waren dabei 20, 30 Leuten, als äh, die Demo äh, gestartet ist und waren dann am Schluss jetzt laut polizeilichen Informationen über 2000, dass es so groß wurde, habe ich nicht gedacht. Mein Land, hast du gedacht, dass das so viele dann doch wären? Auch nicht. das ist super. Äh, ist gut so. Ja, ja, ganz toll aber auch nochmal vielen Dank an die ganzen anderen YouTuber, die dabei waren, auch der Herr Newstime. Äh, und ich, ich Felix muss, von der Laden war auch da. Ja, wir hatten so viele tolle YouTuber. Toll, ja, auf jeden Fall. Ja, ich möchte noch sagen, Urheberrecht ist wichtig. Richtig. Aber... Ähm, das ist der Weg, ist vielleicht der falsche. Ja, der Weg ist der ja. falsche. <laughs> das habe ich <laughs> Jetzt weil, äh, <laughs> geübt. Oh, Ach ja. Ja, ich auch. Aber also ich bin halt alles weiter. Ja, ja, das Urheberrecht ist wichtig, aber der Artikel 13 ist der falsche Weg, weil er sich technisch nicht umsetzen lässt. Und wie war es heute? Wunderbar, wundervoll, einmalig. Wie war es heute den ganzen Satz? Schön. <laughs> Einen ganzen Satz sagen. Also die Demo war wundervoll. Der Tag heute war wunderbar. Die Demo war unbeschreiblich fantastisch. Hätte ich nie erwartet, so viele Menschen. Ich glaube 2000 oder mehr. Und besser könnte es gar nicht sein. Ich habe mich so gefreut. Ich habe so wundervolle Menschen kennengelernt. Und jetzt bin ich müde. Ade.